Thank you. السلام علیکم یا علی مدد میرا نام سید امیر الحسن رضوی ہے اور اس زلجنا کو ہمارے پاس رکھے ہوئے تقریباً آٹھ سے نو سال ہو گئے ہیں اس کا نام مرتجز بادشاہ ہے اور یہاں کے متولی سید حیدرآباد رضوی صاحب ہے اور میں اس کا خادم اور ہمارے دوسرے بھائی ہیں محسن بھائی وہ اس کی ساری ٹیک کیئر وغیرہ کرتے ہیں اور وہ اس کی خدمت وغیرہ سب انجام دیتے ہیں صبح چھ بجے ہم اس کو لے کے جاتے ہیں واک پہ پانچ کلو میٹر واک کرواتے ہیں پھر واپسی لا کے چنا چنا گوشت ہو دیتے ہیں خدمت کرتے ہیں اور کرتا ہر لگاتے ہیں اور یہ شبیہ زلجنا ہم نے امام بارگاہ بوتراب میں رکھی ہوئی ہے جو کہ چھوٹی کربلا کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ واقعہ ہے اسلام آباد لیترا روڈ فراش ٹاؤن میں زلجنا کی نسبت ایسی ہے کہ جب ہمارے امام حسین علیہ السلام کا سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا تو اس نے وفا نبھائی تھی اور یہ امام کے وفاداروں میں سے ہے اس وجہ سے ہم اس کی خدمت کرتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں